Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Seigneur. Jésus, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Ya tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand. Chantons-le, tu es plus grand, tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es plus grand que ce que ce que l'on dit, Jésus. Tu es plus grand que ce que. Oh oui, tu es oh tu es. Oh, tu es plus grand que ce que. Mon papa, tu es. Oh, tu es. Alléluia. Tu es plus grand que ce que. Oh, tu es plus grand. Ce que l'on

Oh tu es plus grand Oh Jésus tu es plus grand que ce que Oh tu es plus grand Jésus tu es plus grand tu es. Oh, tu es. Oh, tu es. tu es. Mon papa, tu Oh, tu es. Oh, tu es. Oh, tu es. Papa, tu es. Oh, tu es. namu